hi guys welcome back to my YouTube channel makeovers by Nikki जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक आई शेडो पैलेट मंगाई है तो वो मेरे पास आ गई है अब तो मैं इसका आपको रिव्यू बताऊंगी ये ब्यूटी ग्लेज की कलर बोर्ड पैलेट है इसमें इसमें फोर फोर बोर्ड आते हैं ऐसे इस तरीके से तो गाइज बात करते हैं पैकेजिंग की ये देखने में तो मेटल का लग रहा है बट ये मेटल का नहीं है कार्डबोर्ड है बट मजबूत है ये और यहाँ पे एक मैग्नेट है ये मैग्नेट पर वर्क नहीं कर रहा है अंदर के शेड्स की बात करते हैं तो इसमें काफी सारे शेड्स हैं इसमें ग्लिटर है पिगमेंट्स हैं और मैट आई शेडोज हैं इसमें टोटल सिक्सटी शेड्स हैं और गाइस इसका जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी वो एक सरप्राइज है आपके लिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें तो आइए स्टार्ट करते हैं मैंने ये ऑरेंज और येलो शेड लिया है मिक्स करके ये पाउडरी तो है बट बहुत कम पाउडरी है ज्यादा पाउडरी नहीं है और ये बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जा रहा है बहुत स्मूथली झड़ भी नहीं रहा ज़्यादा फिक हो रहा है और ये बहुत अच्छा है नेक्स्ट मैंने ये पिंक लिया है मैट शेड्स लिए हैं सारे और ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं पता नहीं कैमरे में ये अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बट ये अप्लाई बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत ज़्यादा विजिबल भी हो रहे हैं अब मैंने पर्पल शेड लिया है और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे से स्टिक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं शेड को ब्लेंड कर लिया है और अब मैं ये purple glitter shade glitter shade है जो पिगमेंट ये उठा रही हूँ वाटर तो शेड है ये ब्रश से तो अप्लाई नहीं हो रहा है बट मैं इसे फिंगर से अप्लाई करके देखती हूँ से ये बहुत ही ज़्यादा मेरे से खाए हुए हैं और ये थोड़ा बहुत पाउडरी है ये थर्ड रहे हैं मूवमेंट्स हैं वो फिंगर से बहुत ज़्यादा इजीली अप्लाई हो जा रहे हैं बट ड्रेस से उतना अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं स्प्रेड भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है अब एंड में हम येलो शेड लेंगे मैंने ऑलमोस्ट सारे शेड्स अप्लाई कर लिए हैं अपने आई पे और जैसे शेड्स इसमें दिख रहे हैं सेम वैसे ही ये खिल के आए हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये शेड्स और ये पैलेट और मुझे ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे है ये शेड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए बहुत ही ज़्यादा खिल के आ रहे हैं ये तो गाइज टाइम आ गया है आपका सरप्राइज खोलने का ये जो पैलेट है ये मैंने अमेजोन से मंगाई है और गैस करिए मैंने कितने में मंगाई होगी ये नहीं कर पाए आप गैस ये मैंने बस तीन सौ पचास में मंगाई है और इतने कम प्राइस में इतने सारे शेड्स मिलना आपको बहुत डिफिकल्टी होगी बट अमेजोन आपके घर तक ये डिलीवर कर रहा है तो मुझे तो ये अच्छी आ, अच्छी लगी पैलेट मैं इसे टेन में से नाइन स्कोर देना चाहूँगी वन मैंने इसलिए काटा क्योंकि इसका मैग्नेट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है बट पैलेट अच्छी है ये तो वह जो ये मेरा रिव्यू है ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है ये कोई पेड प्रमोशन रिव्यू नहीं है और आप इस पैलेट को बाय कर सकते हैं और अगर आपको इस आई मेकअप का फुल लुक देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like subscribe share and bell icon पे क्लिक जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग